Cześć. znajduję się na skrzyżowaniu New Bond Street i Oxford Street w Londynie. Dlaczego? Dlatego, że przeczytałem, że New Bond Street jest najdroższą, jedną z najdroższych ulic na świecie. Jest dokładnie trzecie miejsce po Bangkoku, czy po Singapurze i po Nowym Jorku. Dla porównania e, warszawski i Nowy Świat to jest dopiero 38 pozycja. Tutaj za metr kwadratowy przestrzeni e, handlowej trzeba zapłacić ponad 17 tysięcy dolarów rocznie. Ciekawe jak to wygląda teraz, mm, po dwóch latach, gdzie w dobie koronawirusów wiele firm pozamykało sklepy, zapewne te czynsze spadły, czasami może drastycznie spadły. No niestety nie ma takich danych na ten temat w tym momencie, ale zobaczymy, czy wszystko jest pootwierane, czy wszystko pozamykane, czy częściowo, no zobaczymy co się dzieje. Thank you. godzina 13.45 pustki na ulicach. Zazwyczaj przed koronawirusem to tu trudno było przejść. Coś niesamowitego. Normalnie jak, nie wiem, po jakiejś zagładzie, po wybuchu bomby atomowej. Po prostu pustki, totalne pustki. Ale wiesz, przy okazji trzeba podwiedzać, nikt nikomu nie przeszkadza.